Ah. Joyeux anniversaire Vivi Aujourd'hui c'est le combien Aujourd'hui c'est le 19 septembre 2013 C'est l'anniversaire de qui C'est l'anniversaire de ma vie Alors joyeux anniversaire mon bébé Je te souhaite plein de bonnes choses Que je exauce tous tes vœux Que ça un an de plus d'accord tout paix, joie, santé, gentillesse, tout quoi. Voilà. En tout cas, je suis un joyeux anniversaire. Je te fais plein de bisous partout. Et euh, enjoy your Bisous. Bye bye.